Attacks in the street, the firebombing of synagogues. Anti-Israel demonstration in some protesters called for death to the Jews. Anti-Semitic attacks have risen to the highest figure ever recorded. France is home to half a million Jews. That's the largest population in Europe. Ce conflit dans la bande de Gaza fait monter les tensions communautaires en France. On est arrivé à un moment de changement. Arrêtez avec l'antisémitisme, putain. Qu'on reproche aujourd'hui à Dieu donné, c'est sa sympathie pour un terroriste. un sentiment de peur. cest faut faire attention parce que tu auto-alimentes ce sentiment. En se disant que, que l'avenir euh, sera mieux. Et pour moi, c'est une raison supplémentaire de se battre. Si on veut rester en France, il y a un prix à payer. Ou on prend ses clics et ses claques, on s'en va, ou on rentre dans la lutte. There is no race that is as destructive as the Jew. Bon raison, c'est ça qu'il faut faire rentrer hein. les ces juifs là. On hum, hum. est des humains comme eux. C'est un stress permanent en fait. comment rééduquer à vivre ensemble. La fracture est tellement énorme que c'est une espèce d'engrenage en vérité.